Ребят, это будет очень мало, ну, Давай, буквально, да. Отмашку даете, я делаю. Напишу. Ну, что, операторы, говорите. Да, пишу, Да. Пишите. А, только что завершился второй тур, э, второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что э, я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении. Там э, драматическая э, ситуация с с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. Официально э, могу сказать следующее. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы, каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры. Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов.